ұлды жұмсау деген нәрсе жаңағы жұмсау жауапкершілік арттым деп жатсыз ғой қанша жастан бастау керек қалай жасау керек сонда қысқаша өзіңіз айтып өтсеңіз жалпы енді жұмсаудың да мысалға ә, мектеп кезінде ол бір бөлек нәрсе де ол бала әлі ал бірақ қазір мен міне он 16 жасынан бастап кәдімгідей үлкен дүниелерге жұмсай беремін қыздарды ертіп жіберемін қасына қыздар бүкіл мен баланың мойнында бала кәдімгідей ана қарындастарын қорғағанда енді қызғыштай сондықтан сенікі осылар бала қыздар сенікі деймін ә, барлығын қыдыртуы басқасы бәрі сол баланың мойнында одан кейін үйдің анау мынау төлейтіні барлығы міне он жеті он алты жасынан бастап мен осы нәрселерді балаға беріп қойғанмын түгел өзі жасап әкеп мен ұмытып кетем кейде айына жа бала өзі түгендеп жатады сондықтан ол бір ә, жауапкершілік та ай сайын өзі біліп тұрады анашым ананы істеуіміз керек қой мынаны жасауымыз керек қой деген сияқты үйдің тірліктерінің барлығын мен балаға мойнына беріп қойғанмын ше ә, енді оны бір жүктеп емес бірінші жұмсап ақырын көріп қателесіп шатасқан кездері де болды оның бәрінен сабақ алады оның бәрінен үйренеді сондықтан ең мен қатты айтқым келетін дүниені бала менікі ойбай жалғыз балам ойбай сен бүйтіп қама ұрынып қама деп дайын дүниені аузына тыға бермеу керек ең қатты осы әйел адамдар көп не жасайтын қазір байқайтыным сол дүние сондықтан құшағына тұншықтырып алады дейді ғой иә қатты <laughs> оны, оны олай жасауға болмайды одан бір мықты жігіт шығару қиын болады бәрекелді